Сегодня четвертый год подряд на территории театрального сквера перед театром оперы и балета проходит фестиваль всех молодежных центров города Новосибирска «Лови лето». Ощущение какой-то э, свободы, счастья, музыка, весна.